Yes guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys Sekarang gue akan react lagi ke NCT Dream Ini yang lagi live di K-pop Super Live Ini dia bawain lagu Glitch Mode Ini ada dua yang akan gue react guys Satu lagi gue lupa judulnya yang mana guys ya Tapi kita langsung react aja guys Penampilan mereka di sini guys Let's go guys Aplak Eh, plak Oke okay. Oh ya ini by the way ini katanya bukan acara konsernya si NCT guys ini jadi ada gabungan beberapa artis lagi guys ini kayak acara di Korea aja guys ya. Dan ini katanya OT5 ya. Yes OT5. Uh, minus uh, Hechan sama Mark kalau nggak salah guys ya. Oh nice. Cino. gue kenapa ya kalau react NCT tuh selalu sumringah guys. Maksudnya gue tahu nih adat adatnya mereka tuh kayak gimana guys. Ini lagi si mabok nih guys. Renjun. Oh nice. Chon lo. Iya eh, Anjlit. lo lagi keren di sini guys. Gayanya guys. Hey. Oh Jeno. Eh Jeno itu ngegantiin partnya Mark ya kayaknya guys ya. Da da da da da. Nice. Mabok rambutnya keren ya guys ya di warna pirang gitu. Aduh bass lainnya. Serius deh, gue denger lagu ini bass lainnya juara sih guys. NCT sih tepatnya hampir semua lagunya. Da da da da da. Renjun tuh sore manis banget ya, sweet ya awkward deh. ini perasaan gue apa emang uh, eh, aransemen rada berubah dikit guys ya secara chord eh bukan secara chord secara vibe iya gak sih bener ya guys ya oh dia pakai sampel nih guys nih langsung pencet satu keyboard tuh ngeluarin satu ini nih guys Tendeng eh berubahnya chord ya asik Selalu enak ya dengernya ya. Aduh, glitch mode, glitch mode. Pindah di sini vibe ya guys. Oh nice, masuk pet situ ya. Sedap sih emang. I'm on a glitch mode. Oh, jadi ganti Jisung ya? Bener gak sih guys? Partnya guys? Asik. Gantian partnya Hecha nih. Kalau Renjo nih. Asik dan saya di situ ya. Mabok. Hmm, wow. Selalu maze gue sama soundnya guys. Oh manis Manis Eh lu eh Yang ganteng Hechan eh? Iya guys, ini aransemennya ada berubah guys Di sini guys Ini kayak pakai drum asli gitu guys Digabung sama ini ya Loop Oh nice Asik Pepepep. <laughs> Asik sedap. Emang sedap guys, NCT guys. Eh, uh. Panggungnya keren nih. Ya. Bring it back. Gila ya itu transisi bener-bener kalau kalian perhatiin nih guys ya maksudnya kalau transisi transisi kalau zaman dulu mungkin kelahiran tahun 90 80 atau enggak sebelumnya lagi guys ya mungkin akan bilang anjir ini lagu apaan guys lihat transisinya guys nah di sini guys ini benar-benar parah tuh langsung ke sini guys tapi smooth banget guys dengernya gue guys gue mulai biasa semenjak tahun 2020 gue ngeri-ngeri K-pop guys aransemen rusak begitu guys asli ah ah ah sedap ah si Renjon sedap eh Uh, sedap guys. Gue tapi emang selalu amazing guys kalau ngeriak-ngeriak lagu NCT guys dari dari pertama kali gue denger itu gue mulai jatuh cinta sama NCT cuma gara-gara superhuman guys akhirnya kelanjutan gue dengerin semuanya guys NCT sampai Dream semuanya lah You 127 Wavy itu secara sound gokil mereka punya produser tuh yang tepat sih pemilihan lagunya dan segala macam guys sampai akhirnya gue merhatiin akhirnya dari segi dance performing mereka mereka emang semuanya tuh mantap guys oke okay, guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk lonceng subscribe Chris Channel bye bye plak plak plak